Allez, on dans un instant accélérer la machine. tout c'est permis allez-y, on va les amis on vous attend pour les prochains tours prenez vos places à la ça recommence on va commencer, je vous entends, je vous emmène je vous Comment ça va Pas trop tourneboulé <laughs>